何? E poi eh, anche un saluto, eh, una cosa che faccio sempre, questa quando li noto eh, la faccio sempre il giorno dopo, un saluto al ventisettesimo iscritto che il cui nickname se non erro è eh, Land of Gold 55, 55 quindi un saluto, uh, really greeting to you eh, come sempre azione, ripeto, e faccio sempre quando, per i nuovi enigmi ogni volta che li noto, quindi grazie. <laughs> però qui non c'è niente interessante, eh, però sono contento che piano piano ogni tanto qualcuno, qualcun altro in più eh, si aggiunge. Io, parlo anche sempre del fatto, pensate, 20, 27 persone in questa stanza, già 27 persone dentro <laughs> questa stanza per me non sarebbero poche, figuriamoci 100, 200, se non 1000, quindi quindi grazie per me c'è tanto così poi vi ricordo soprattutto che eh, e ti ricordo anche a te questo è un canale secondario perché il mio canale principale è il canale tastiera poi ci sono anche altri c'è un canale tastiera 2, 3 ma comunque il canale tastiera 1 Nicolai Stavrogin Keyboard 1 è il canale principale tastiera e questo, in mm, questo momento comunque questo canale serve sempre come rimando a quello che è il mio canale principale per iscritti, per numeri e tutta un'altra serie di motivi. Questo è sempre un canale che ha una funzione secondaria per me, ma, ma appunto <laughs> spero anche, cioè, potrebbe anche essere da un lato supererà quello principale, me lo auguro da un lato, ma, ma comunque va bene così, uh, già grazie a tutti voi così. Il link del canale tastiera appunto è in descrizione oppure anche nel non ero nell'immagine di copertina del canale, è tutto lì, se vi interessa anche il secondo canale, quello dedicato solo alle musiche dei film di David Lynch, il terzo canale, altri film, cioè al di fuori, ecco, esclusi quelli di Lynch, insomma, mentre il primo canale c'è un po' di tutto, quindi questo in sintesi, ma poi vedete voi meglio se cliccate sui vari canali, eccetera.